грузим машину и сейчас отправимся в Горловку. Грузим для, вось... для восьмой роты... Третьего мотострелкового третьего... батальона. Да. Короче, вот грузим гуманитарку. Сейчас ее догрузим, повезем. Машину апгрейдили, выбросили задние сиденья за ненадобностью, чтобы как можно больше влезало. Иногда быть больным прикольно. Все работают, грузятся, а я делаю физрок. Мне тут сказали, надо руку разминать. Вот вместо шариков пока бутылочкой. Okay. северо-западный рубеж Горловки и, в общем, северо-западный рубеж всего ДНР. Соприкасаемся Майорск, Дзержинск, Шумы. Бои идут каждый день. Выражаю огромное спасибо фонду Глеба Корнилова за то, что русские помогают русским.